שמח, איזה יופי. Ay, la, la, la, la, la, tididi, ma, da, da, da, moyo. Ti, la, la, la, la, tididi, ma, da, da, da, משפחת מלכה כולם ביחד da ya da da, da, ma, da, yeah, ya, da, do, di da, da, ya, da, di da, la, la, di da, da, da, la, la, da, da, da, da, ya, da, da, da, ma, di da, la, la, di da, da, da, la, la, da, da, da, da, Solid! משפחת מור, איזה יופי, איזה שמחה, משפחת בלוי, איזה שמח אצלכם, משפחת לוי, משפחת גולדיץ', איזה שמח, משפחת גנצבורג, חזק, חזק, חזק, משפחת ליצמן. טילי לי לי לי לי לי לי לי לי משפחת לוי, איזה שלט יפה הכנתם, איזה יופי, איזה יופי. כל הילדים ממשיכים חזק חזק בשמחה. יהיו עלינו אבינו, הוא ומלכנו משיענו, היו יושיענו ויגולנו. koroy ey ze yas me no de rakh mo kol khay le mo engo al ti es re ma ris ki ve shi fi yo is lo khem le lo engo al ti es re ki ve shi fi le lo ikim משפחת ברקו עם הברבוקה איזה שמח משפחת ברגר משפחת עקב משפחת הבר, איזה שמחה בנחלה שר חב"ד! משפחת סוסובר עם האקורדיון, אוי אוי אוי, כמה, כמה כלים, איזה שמחה! אוי אוי אוי, די דם, טי אוי אוי אוי, טידי די דה די לי די די דם, מי טידי די דם, טידי דה די די די די די דם, טידי דוי דה די לי די לי דם, מי טידי די דם, טידי la la lam tiri do do משפחת חביב, איזה שמח אצלכם בבית משפחת פרסבר, משפחת סוסובר משפחת אישצקי, משוויץ, איזה שמח אוי לא לי לא לי לא לא לא לא לא אוי לא לי לא לי לא לא קופצים גבוה גבוה בבית אוי טייר ברידר טייר ברידר מיר זיך ווייטר זן מיר זיך ווייטר זן דער רבי שר גן לבן ון צום רבן ון זיך ווייטר זן אוי טייר ברידר טייר ברידר מיר ון זיך ווייטר זן מיר ון זיך Der Rebbe ist gäbe, gesund am Leben, dann ihr uns zum Rebbe, will dir weiter sehen. בואו נראה את הילדים שעושים מטוסים. טסים לרבי, טסים על עננים, טסים לגאולה האמיתית והשלמה. הנה, הנה, אני רואה כבר את משפחת וקופמן. עושים מטוסים, טסים לרבי. מטוסים עם הידיים, כמובן. כן, כן. כמו משפחת רסקין. כן, איזה שמח. Hey, tie everyday, tie everyday, we will be right there then. We will be right there then. The some to live in to live the morning. Mishpachat Maatsri, Tassim, Tassim. Hey, it's a Mishpachat Berger, Tassim, Tassim to the Hi, tie everyday, tie everyday, we will be right We right Der Rabbi schaff geben gesunden Leben, wer mir vorn zum Rebbe wer sich weiter sehen. Hey teure Brüder, teure Brüder, wir werden sich weiter sehen. Wir werden sich weiter sehen. Der Rabbi schaff geben gesunden Leben, wer mir vorn zum Rebbe wer sich weiter sehen. איזה שמח בנחס הר חב"ד, משפחת ליצמן, כל הכבוד! אוי מה ליודון, ליודום עולם אולוי, שימוין שימוין תחס השמש מה ליודון, ליודום עולם אולוי, שימוין שימוין תחס כולם ביחד במולוי של אוי לא מיין אין אין ישרוין אבל במולו במולו של תוירו יש ישרוין במולוי שלוי לא מי ני ני נשרוין אבל במולו, במולו של תוירו יש ישרוין Vamos lo y se lo y lo nei nei nei nisroi na vol vamos lo vamos lo se yes ישראל! כל הכבוד למשפחת וישצקי, איזה שמח! אני רואה שמצטרפים אלינו עוד משפחות ועוד משפחות לנחל סר חב"ד. איזה שמח, איזה יופי! משפחת ברקו, איזה שמח! משפחת מעצרי, מתוק, איזה שמח! משפחת ברגר! משפחת סגל! משפחת גרונר! משפחת הבר! איזה שמח! איזה יופי! آی خاص می خودی خاص می خودی نشه بد که دابری دیدی لای لای دیدی מועד, איזה כיף שאנשים מצטרפים אלינו לשמחה. משפחת לנג, שמח! הנה, הנה, אני רואה את משפחת אולצברג כבר מרימים ידיים. וואי, וואי, וואי, איזה שמחה! היי מבלתך אנושיה להושיעני. משפחת גורליק, גדרה, מצטרפים אלינו, איזה שמחה, איזה שמח! משפחת בטשווילי, משפחת רוזנברג, איזה שמחה אצלכם! משפחת משולובין, כל הכבוד! משפחת גורליק ממוסקבה, איזה שמח! עם הכלי נגינה! משפחת גוטשמיץ, שמח שם! תראי, לילה Zodien mine ha apesuta keli keli Zodien mine ha ולא תוסיף עוד חטא אליך כהני. לא תוסיף עוד חטא אליך כהני. ישראל יקבש על הקלידים, איזה שמח! מי שלא ראה שמחת את השואבה בזום בנחלת החב"ד לא ראה שמחה מימיו. Holy to shim khoshem levadecho ay ay el yo in alkovo lo oret dik do kiato shim khoshem levadecho ay ay el yo in תראי רע רע רע רע כל הילדים ידיים למעלה גבוה אהי אהי אוי אוי אוי ויידו כי אתו שמחו השם לבדךו ויידו כי אתו שמחו השם לבדךו אל יוין על כל אולו אוי אהי אהי אוי אוי אוי ויידו כי אתו שמחו השם כי יעתו שמחו השם לבדךו, עליון על כל הארץ. אוי, איי, ברוך השם לבדך הוא עליון על כל אורת. אנחנו רוצים לשמוע את הילדים בנחלה חזק בשיר הזה אנחנו רגע מסיימים, זה השיר שלפני הפסוקים בוא נראה, בוא נראה איך אתם רוקדים חזק חזק את הפזמון הבא. יואי דוקייתו שמחה של לבדך, ויהי שמחה של לבדך, אל יוי נקוב על אורץ. היי, היי, היי, היי, ויהי דוקייתו שמחה של לבדך, שמחה של לבדך, אל יוי נקוב על אורץ. וואי וואי, איזה שמח, איזה שמח. היי, רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? משפחת ירוסלבסקי, איזה שמחה! משפחת גולדניץ, איזה שמח! משפחת רוזנברג, וואי וואי וואי וואי לא יאומן אוי רבי מי אומרים מי מי ירינו טועל רבי מי אומרים מי מי ירינו טועל אוי רבי מי אומרים מי מי ירינו טועל רבי מי אומרים מי מי ירינו טועל אי זכו זכה צדק ובזכו אל השם זכו זכה צדק אל השם זכו זכה צדק ובזכו אל השם זכו זכה צדק אל השם רבי מי מי יראינו טוען? רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? רבים אומרים מי, מי יראינו טוען? איזה יופי, איזה שמח אצלכם, משפחת קוזינר, משפחת דינארי. אוי אוי אוי, איזה שמח. איי אנינו גויים גויים עמוי כי דם אבוד אבי כהן ונוקום יושיב יושיב לצורו וכיפל אדמוסו ימוי אנינו גויים גויים עמוי כי דם אבוד אבי כהן ונוקום יושיב יושיב לצורו וכיפל אדמוסו ימוי אנינו גויים עמוי כי דם אבוד אבי כהן ונוקום יושיב לצורו וכיפל אדמוסו ימוי ארמינו גוי ממוי כי דם אבוד אבי כהן ונוקום יושיב לצורו וכיפל אדמוסו ימוי משפחת רוזנברג, איזה שמחה אצלכם שם! Hoi, lai, lai, lai. נבר, איזה שמחה אצלכם בבית, משפחת אולסברג, חזק חזק שמח, משפחת חביב עם הספר תורה איזה שמחת תורה אצלכם בבית, איזה יופי. Dig it bam bam bam dig it bam, dig it la la la. Forração, forração, forração, forração e uma boca e não Sou foi no boneco Forração, forração, forração, forração e uma boca e não Sou foi no for. Ai, oh, forração e uma boca e não Ai, oh, forração foi no boneco Ai, oh, forração e uma boca e não Tiriru, forração foi no boneco Ai, hey, eu forração yo, foraçou, foraçou, foraçou, foraçou, foraçou, yomo volcano, sofro no boneco. Yomo volcano, sofro no boneco. Yomo volcano, sofro no boneco. Yomo volcano, sofro no boneco. משפחת מהצרי, איזה שמח שם. משפחת סגל, משפחת בן דוד. תדידוי, porazzo, porazzo, porazzo Io mo, ok no, so fojno, vonek bo Io mo, ok no, so fojno, vonek bo Aj, jo, ok no, so fojno, vonek bo Io mo, ok no, so fojno, vonek bo וואי וואי, מה שקורה בנחלת הרחבת זה לא יאומן פשוט. משפחת לוי מכינים שלט יפה, משפחות אחרות מנגנות, על קלידים, איזה יופי! משפחת וקופמן, מקווה שאני אומר את זה נכון, איזה שמח אצלכם! איובי ביגורו של אלוהיקים, ויעקים שכוחו לבדךו. אוי ביגורו השם אלוהיקים, ויעקים שכוחו לבדךו. אוי ביגורו השם אלוהיקים, ויעש כי תתכסכו לבדך וידגרו השם אלוהיקים ויעש כי תתכסכו ישרול יקפוא על הקלידים נותן את הנשמה ואפשר לראות מה שקורה בבתים בנחלת הר חב"ד הרצפה רועדת מהשמחה אוי אבוי וגבורויס השם אלוהיקים יעש כי תתכסכו לבדך אוי וגבורויס השם אלוהיקים, ויעז תזכור לבדך. איזה יופי, ישרוליק סגל, איזה שמחה. היי, היי, ליי, ליי, לבדכו גדולה! שואבים זעים של שמחה! הרבי שליטה, הרבי שליטה, אין כמוך בעולם. הרבי שליטה, הרבי שליטה, אוהבים אותך כולי הים. הרבי שליטה, הרבי שליטה, אין כמוך בעולם. הרבי שליטה, הרבי שליטה, אוהבים אותך כולם. משפחת ברקו, איזה יופי! העי וכאובם של כל היהודים באהבת ישראל עשר פסוקים נביא במהרה את הגואל ויחד בלב אחד וכולנו כאחד על ידי הרמטכ"ל הגדול מכולם נתגבר על העולם יואו בוא נראה מי קופץ הכי גבוה שם בבית בוא נראה איזה משפחה משפחת רוזנברג, איזה גובה! או-אה! משפחת רסקין, איזה שמח! משפחת משולובי! משפחת לוי, איזה שמחה! איי איי איי איי איי! אוי ושיב לבבות על בנים בקירובם של כל היהודים באהבת ישראל ושנים עשר הפסוקים נביא במהרה את הגואל יחד בלב אחד וכולנו כאחד על ידי המטכ"ל הגדול מכולם נתגבר על העולם יואי יואי יואי יואי משפחת אשכנזי הו 很自然。哦，哒啦啦啦，哒啦啦啦，哦啦啦。L'idea matcalla gadole mi culla, nidga bera la ola. Oh. הרב בומי רושם את המשפחות ששם הריקודים זה בגדר של פריצת גדר! איזה יופי! שמחה פורצת גדר! הרב בומי מחפש את הילדים שרוקדים הכי הכי חזק, את המשפחות ששם השמחה בוקעת במרחקים. יופי, משפחת ברקו, משפחת ירוסלבסקי, משפחת גרונר, איזה שמח! משפחת מהצרי! משפחת מור, משפחת גורליק, איזה שמח! Oh, oh, yo. אני רואה פה ילדים עם כלי נגינה מהבית, איזה יופי! ילד אחד עם חליל, ילד אחד עם אורגן, ילד אחד עם תוף, איזה יופי! שמחת הגאולה! איזה יופי! כל ילד הולך ומביא איזה כלי נגינה, וביחד זה יוצר שמחה אחת גדולה! נא נא יו נא נא היננה נא נא נא היום הנועים גויר עלינו היום היופו היום היופו יופו אושסנו משפחת ליצמן גם עם קלידים וגם עם כינור הנה משפחה שמביאים חליל ממש כמו בבית המקדש כל אחד מביא כלי נגינה וביחד זה נראה כמו השמחה הזאת השואבה של בית המקדוש Ah, you two it's sufo. That would overwhelm your sufo. That would overwhelm your cum. Kimbo, okay, la, ya, ya. So sufo. That would overwhelm your cum. Kimbo, Ay, ay, ay, it's sufo. That would overwhelm et so ve su fo Da mu do vo ve lo yo kum Otso otso vesu fora udo lo yakum ki mo nu keil ay ay משפחת בראון איזה שמח משפחת שטרסבר ay otso otso vesu fo da udo lo yakum otso otso vesu fora udo lo yakum ki mo nu keil יצום עצום וסופו דאוד לא יקום כי ימונו היצום עצום וסופו דאוד לא יקום היי היי יצום עצום וסופו דאוד לא יקום כי ימונו היי היי יצום עצום וסופו דאוד לא יקום כי ימונו יצאו עצו פוד אמרו דוב אבל לא יפו כי עמנו קייל חג שמח וניפגש עוד כמה דקות כל המשפחות ביחד ובתוספת